Tak jsme tady, Tom Guerrero Crossing na dnešní plánu a máme kolik? Asi 7 ráno, přesně 7, 8 ráno. Začíná s tím národem. Vypadá to na celkem 7 den a Nevím, to nevím, ty má tak na to bude i úspěch. Takže, kdo Crossing, čau za pět hodin. No, Tongariro Crossing Když člověk musí, tak musí, prostě to hrá. A je to za mnou. Zajímavá zkušenost. Tady to nějak vypadá zvenku. Vyhněte se tomu. Mám dvě místo Rising up falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now. Mandum, za náma. Se konečně trochu vyjasnilo. Got your truth and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I if it's not you? Tak, pokračujeme k zeleným jezerům. A zrovna se nám tady krásně vytvořila brutální mla. Baby už to tam kráčí sama, takže dívejte se na to. to. Super výhled počasí, mraky, slunce. not take the rest.